A Terra ten unha longa historia de aproximadamente 4.700 millóns de anos e pénsase que as primeiras formas de vida xa apareceron hai 3.500 millóns de anos. Sí, aquí, xusto neste puntiño que vedes aquí. Desde ese momento, vale, e ata hoxe en día, apareceron diferentes seres vivos e variaron os grupos que dominaban as diferentes épocas tal e como estáis vendo aquí, de acordo? Nesta espiral. Moitos destes grupos, como os dinosaurios, os trilobites ou as belemnitas, están hoxe extintos e sabemos deles a través dos seus fósiles. A extinción de algúns grupos, como os dinosaurios, que os temos aquí, propiciou a diversidade e éxito de outros, como foi o caso de nós e os mamíferos, que vedes que empezan a, eh, a ter aparición predominante a partir deste punto e ata chegar a nos, a nos hoxendía que estamos aquí, de acordo? O final desta espiral. ¿Mm? E ante a pregunta, a ver, a vida fora da Terra? Pois temos que dicir que a vida é un fito singular e pouco frecuente. Pensa que levamos décadas buscando a vida noutros planetas, e aínda non fomos capaces de ter evidencia dela fora da Terra tan só meras suposicións de que probablemente se den as condicións necesarias noutros sistemas planetarios, pero non o sabemos eh, con certeza. Cantas especies de seres vivos haberá? Vos que creedes? Que pensades? Na actualidade é difícil saber cantas especies poden existir. Coñécense un con 3 millóns. E se os fixades aquí neste gráfico, temos desta cor verde escura os as especies descubertas para cada grupo, vale? E en verde clariña o que está por descubrirse. Como vedes, quedan moitas máis especies por descubrir que as xa descubertas. No ano 2017 estimouse que poderían ser da orden dun billón, vale? Lembrademos que un billón é un millón de millóns, polo que, a vos seguro, nos vindeiros anos descubramos novas especies sobre todo de microorganismos, ¿de acordo? Pero como ven, vemos aquí, temos un montón de crustáceos, protozoos, algas, vertebrados, moluscos, cogomelos, arácnidos... Bueno, cando digo cogomelos son un grupo dos fungos, ¿de acordo? Insectos, etc. Bueno, pois veremos que pasa nos vindeiros anos, ¿verdad? Bien, pois os, os seres vivos no planeta Terra adaptáronse a vivir en lugares muy diversos, como eh, en estas fumarolas que estamos viendo aquí, que, em, que resulta que, que, tienen temperaturas muy elevadas, ¿no? Eh, ¿Cómo sabemos de las? Bueno, pues eh, estudiando con, robots como este que está viendo aquí. Bien, en estas fumarolas hidrotermais submarinas, veremos que existen bacterias y también eh, otros organismos que viven cerca, como poden ser estos camaróns que vos vou ensinar eu aquí agora. Aí están, ¿vale? que se alimentan das bacterias. As fumarolas mm, veñen sendo algo así como uns... Aquí vedes su esquemiña. Eh, aquí temos moita temperatura, esta gran temperatura, por tanto a auga se filtra por aquí e volve a ascender por aquí a máis de 100 grados, mm, se estima que en estas fumarolas de aquí de 400 grados centígrados, vale? E isto volve a repetirse. Por tanto, aquí sae auga con moitas sales minerais disaltas, e eh, diso se alimentan as bacterias e os outros organismos que, vivimos, que vimos aí. Entón, estas condicións son moi extremas, de acordo? Son moi extremas porque pensade que a temperatura é elevadísima. Bueno. Este vídeo logo vos lo deixo aquí na descripción para que vexades, vale? Si queres ver o entero. Bueno, pois pues temos aquí eh, tamén outros outras formas de vida, de vida que viven en aguas hipersalinas, por exemplo, no Mar Morto, ata 10 veces máis salgadas do habitual. ¿Mm? Temos aquí un vídeo, isto é o Mar Morto, entón, un dos problemas que teñen eles, estes investigadores, é que é moi difícil bucear, si xa eh, só nadar eh, é complicado porque flotan por completo, pois meterse a 30 metros de profundidade, pois aínda é máis. Resulta que esta xente descubriron pois a actividade eh, de microorganismos cerca de estas eh, augas termais, de acordo? Como os decía, estos enlaces vos los deixo na descripción para que os vexades. Outro exemplo sería tamén en Río Tinto, en Huelva, donde hay medios hiperácidos que o que acontece es que existe una, microbiota, microorganismos que viven aquí y, por eso dan esta coloración debido a los ácidos y a los óxidos de ferro, esta coloración tan característica eh, rojiza. Bueno, pues están estudiando eh, estos entornos para ver si, se poderían ser as condicións extremas de vida que se poderían dar en outros planetas como por exemplo Marte. E tamén outros seres vivos como os pingüins que soportan temperaturas inferiores a menos 45 grados centígrados, menos 45, eh, durante o inverno antártico. Bueno, pois todas, eh, todos estes seres vivos que vimos antes chamámoslles extremófilos, pois poden vivir en condicións moi extremas. Espertan o interese de, mm, de moitos investigadores, pois algúns grupos, especialmente os dos microorganismos, como estes que vemos aquí, vale que temos aquí en forma de viñeta, de cómic, poderían darnos a clave para entender como surdiu a vida na Terra, desenvolver tamén novas tecnoloxías ou incluso axudarnos a topar vida fora do noso planeta. ¿vale? Por eso están estudiando o exemplo que vos amosei antes, en aquí, en Río Tinto. ¿Mm? Bueno, pues continuamos. Bueno, entonces vamos a estudar agora a biosfera. Que é a biosfera? Como ben sabes, a Terra é un planeta formado por unha serie de capas que xa estudamos de acordo en temas anteriores, eh, xa as coñeces ben, e vamos a estudiar a última das capas, que é a da biosfera. ¿Mm? E a biosfera é a capa que acolle a todas as formas de vida presentes na Terra. É dicir, todas as especies que hai aquí na Terra ¿Mm? serían a biosfera. E tamén serían a suma de todos os ecosistemas que forman o planeta Terra e que acolle o conxunto de todos os seres vivos ¿Mm? e as interrelacións que se establecen entre eles, é dicir, por exemplo, pues, esta a relación que existe entre este cervo e os vegetais que se come, e esta rapaz entre pues, os ratiños que podría comer aquí, vale? entonces é a relación, eh, perdón, é a suma de todos os ecosistemas que forman o planeta Terra, e que acolle o conxunto de todos os seres vivos, e as relacións que se establecen entre eles, como decía antes, e o medio que os arrodea, é dicir, a atmósfera, a hidrosfera, un regato que pasase por aquí, eh, a litosfera, que aquí o temos, ¿vale? a litosfera, e a xeosfera, que sería esta que temos aquí. Bueno, entón, que condicións ten a Terra para que aparecese a vida nun momento determinado da súa historia? ¿Mm? Como dixemos antes, hai 3.600 millóns de anos. Eh, bueno, pois Ao longo da historia foron aparecendo as características necesarias para a aparición da vida por primeira vez e as cales perduran ata a actualidade e menos mal, porque senón non estaríamos nos aquí se cambiasen moito, igual non estábamos aquí e non estaba eu aquí grabando este vídeo. A primeira delas é que a nosa posición aquí na Terra é axeitada a distancia respecto ao Sol, está nunha zona habitable polas temperaturas que non son nin moi cálidas, nin moi frías. ¿Mm? Tamén presenta a Terra unha magnetosfera. Que é isto? Bueno, pois sabemos que o núcleo interno da Terra xira e crea un campo magnético. Por eso temos un campo magnético que nos marca, verdade, o polo e o sur, como ben sabedes. Bueno, este polo magnético, perdón, este campo magnético tamén orixina unha magnetosfera que a, a capa que rodea a Terra polo, eh, na súa envoltura, na capa final da atmosfera, e, e que protexe o planeta do vento solar, se, se estivese aquí o Sol, este sería o vento solar, que é dañino para as formas de vida, entón o que vai facer é protexelo. Se non existise, pois, eh, teríamos un serio pro problema para a vida. Outro punto importante é a existencia da, da Lúa. É un satélite de gran tamaño e que estabiliza o eixo de rotación da Terra. E iso axuda vale, a que teña inclinación propia e que non se desestabilice, como dicía. Outro punto moi importante é o efecto invernadoiro. Explico vos de que vai isto. Aquí temos a enerxía solar que penetra a atmosfera, entonces é como a atmosfera como transparente, penetra, e aquí quenta a Terra. Se produce radiación infravermella que rebota alguna eh, liberada cara ao espacio, decir, se perdería, pero outra é retida aquí polos gases de efecto invernadeiro. É rebotada, e, por tanto, permanecería en contacto coa Terra ese, ese calor, non se perde, e fai que a temperatura da Terra este en torno aos 14 grados centígrados Celsius. Sí? Bueno, que pasaría se non existise esa, ese efecto inverna, invernadoiro natural que temos nós? Pois pasaría o seguinte, que estaríamos a menos 14 grados centígrados, é dicir, unha temperatura nada propicia para as formas de vida. Outro punto importante para a vida é que a auga está en estado líquido tamén, é dicir, hai en estado sólido, como igual que temos noutros planetas, pero hai auga en estado líquido, o que permite as reaccións bioquímicas que coñecemos e eh, que son precisas para a vida, e, eh, ademais de todos os puntos que estudamos nos no tema da hidrosfera de por que a auga líquida axuda e eh, moito a moitas funcións eh, dos seres vivos. Mm? Outro punto é que temos unha atmósfera rica en oxíxeno e tamén temos unha capa de ozono. No pasado, a actividade dos estromatolitos, que son estes organismos que temos aquí, eh, fixeron que, que por primeira vez realizasen a fotosíntese, o cal liberou oxíxeno cara primeiro inicialmente nos mares e dos mares difundiu cara a atmósfera, por tanto se produciu unha atmósfera rica en oxígeno, que inicialmente, eh, curiosamente, era tóxica para a vida, pero que posteriormente empregaron para a súa vida e para a súa respiración celular. Bueno, por tanto, o oxígeno día é indispensable para a vida, como ben sabedes, pero ademais este oxígeno reaccionou con eh, a forma molecular, que era O2, con mm, átomos de oxígeno libres que quedaban, formando O3, que é o ozono. Por tanto, se formou na estratosfera, mm, pegadiño por aquí, a, a nosa Terra a primeira capa do ozono. E esa capa do ozono, como ben sabedes, o que fai é filtrar os rayos ultravioletas que son moi dañinos para a vida. Son nocivos. E con isto chegamos a, ao último punto que falábamos sobre a vida na Terra. Eh, espero que vos interesase. Eh, podedes seguir agora o seguinte capítulo.